كانت سوريا تشكل لي المخزون العاطفي Δεν θέλω να δεθώ με αυτό το μέρος. I don't belong to the Syria of today, nor do I feel any longing for it, but yesterday's Syria is definitely a piece of my heart and soul. Şimdi biri öldüğünde birini kaybettiğimi hissetmem. Çünkü onlar zaten benim için kayıptı. وفي اللحظة التي ركبت فيها القاربة فقدت كل ما تبقى لي من الهوية السورية ولم يعد عندي أي انتماء لسوريا التي ما عادت تشبهني Μα το μυαλό μου δεν με αφήνει να ξεχάσω την παλιά μου ταυτότητα, όσο και να προσπαθήσω. The feeling of attachment within us to our identity has begun to recede or fade with time and it has instead become a huge burden. Bu bölgenin bazı has özellikleri içimizde tohumlanır ve onu içerik, Suriyeliğimiz tüm bunlardan oluşur. أرى نفسي إنسانا متخبط الهوية بين أن أكون حقيقة سوريا وبين التخلص من هذه الهوية التي أصبحت لعنة تلازمنا κόσι σε αυτόν τον τεράστιο μπλε κόσμο που κάποιες φορές μας αγνοεί και κάποιες νοιάζεται. Herein lies the relationship between the tangible and intangible in one's identity. The same person the same human, the same name, and yet once you change the ID papers, the way people see you changes. هوية السورية هي مثل هوية أي مواطن سوري هوية مشوهة مضطربة لا معالم لها لا عناصر محددة لها كما المجتمع السوري بأكمله